Where must I put this? T-shirt. Tijd voor de kerstselfie. Kerstbrood van Verhoog. Haha, onze overburen. lunch Kotau is een erg gemoedelijk eiland met zowat achter elke steen een duikschool. En ook wij gaan vandaag duiken. Maar eerst de theorie. Het is de eerste kerstdag hier op Kotau en voor onze kerstmaaltijd gaan we naar het Viewpoint Resort. Let's go! Het is 5 uur hier, eerste kerstdag op Kotau en tijd voor ons kerstdiner. Ik zeg proost! het aller, allerbeste in 2020. Vooral veel gezondheid.